ficou gravou. Boa noite, galerinha. Olha nós de volta. É, eita, eita, eita. Deu merda, deu merda. Não deu merda. Passa devagarzinho. do outro, vamos embora. Bom, aqui não passa, não. Passa. Passou. muito tempo sem fazermos vídeos. Ó, de certa forma a culpa é minha também, mas não 100%. Tô em uma região que não dá, não dá muita emoção de fazer vídeo lá, é, não tem nada, é... É... Tipo, muita estrada, sem emoção, sem trânsito. Que, que, que alegria? Né? Ah, vocês estão percebendo que o asfalto tá todo quebrado aqui? Todo partido, todo raspado? Pô, eu não tô confiando nesse negócio. Oh, eu, eu, eu, eu vou caber aqui. Eu cabo! Cadê a faixa, mano? É, rasparam, né? Rasparam toto, raspa toto, raspa toto. Vamos lá. Olha a diferença do asfalto. Olha como fica. Todo treme-treme. Não sei como é que o freio responde em cima desse negócio não, viu? Eu sei que eu vou aliviar a mão. <laughs> É, aqui esquerda, direita, esquerda, direita, um direita. E retrovisou, ali um. Vamos lá, vamos lá. Pra casa, terça-feira. Acho que eu tô um pouco... Meio desconfiado. Vai tem gente correndo na minha frente ali, ó. Fundo alto, quem é, quem é, quem é, quem é? Vamos encostar? Aqui, Moto essa? Vamos ver, vamos ver. Moto essa? Ah, corre. Ela corre. Quatro cilindros. Que porra é essa, mano? É uma Bandit? a cor parece a cor da, da das rádios, mas é Suzuki. Ah, bloqueei o sinal, nem vi aí atrás do cara. Puta merda. Na atrás é dele. Bom, aqui ele vai sumir, óbvio. Mas lá na frente... Dois radares. Primeiro esse radar que ele passa agora é um radar de 70. Depois tem outro. Está a 100. Ele tá subindo. Aí, aqui é 70, é porra! Foi 70. Ai, entrou entrou lado do Costa Ziles. Uma pena, a gente ia brincar. Eu queria ver ele dentro desse trecho engarrafado. ele vai ter que reduzir aqui também, né? Aqui <coughs> é outro radar. Ok, eu não ia encostar nele aqui, encosta... eu não ia encostar nele lugar nenhum, que a moto tá afogada. <laughs> Ih, pô, o trânsito tá bom aqui, ó. Tá, tá tão bom assim não, mas... Já vi piores. Oh, meu filho. já vi muito pior. Ah, passa. Passa com lá de baixo. Agora de vir por cá. Pela direita. E aqui fechou. Bonitão deixa todo pro lado ali, né? Detalhe, eles fecham é para a gente mesmo obrigar a gente a fazer isso aí. Passar por trás. Tem motociclista que vira porra, né? Eu tô nem aí. perder o que? dois segundos, três segundos? Ah, tranquilo, isso aqui eu tiro. E aqui tá embolado. Vá, passe. Não é pra fazer isso não, viu gente? não era não. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pensa pilotagem não é recomendada? É a minha. Tchu, tchu, tchu, tchu. polícia, polícia. Quem é? Que houve? Ah, tá paisana. E aí, Corsinha? Não, certo, certo. Obrigado, obrigado, pode sempre. Você vai entrar? Bom, só pra avisar que eu não queria que você entrasse. Cuzu, olha eu, porra! Eu me lasquei aqui. É, vocês não perceberam não, mas eu, eu agora encostei o braço no, no Civic. <laughs> É, realmente, eu me encostei todo. Eu me escorei, na verdade. Opa, desculpa aqui, você não vai entrar do mesmo jeito que eu, então vamos passar. Aqui fechou. Nham, nham, nham, nham capa Aqui, ó. Tá engarrafado não. Tá só um pouquinho embolado. Hum. Ô, oh, Marizeia. Bora, bonito. Vambora, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. com as motos do Águia. Nossos amigos do Águia. Polícia faz repressão a crimes envolvendo motos. Epa! Sai do fundo dele. buraco aqui, não sei se tamparam. Já tamparam, já tamparam. Vamos tá tá? Aberto. E aqui tinha outro buraco. Será que fecharam? Fecharam. Sempre tem uma viatura descendo aqui. Velho Buda? Velho Buda! <laughs> Tão certo quanto encontrar uma viatura é encontrar com o Buda no caminho de volta. Deixa ele parar aqui. Parar não, deixa ele botar do lado. subindo. É. Sai do mato. <laughs> Yeah. deve ser tanto assim, não. Né? litros para XTZ fazer 30 mil. isso é o que? Isso... Hoje é terça, digamos que ela faça... Não, é semana não, 3, 4 dias, 4 dias ela faz esse valor. parou, o malandro foi atrás. E eu tô aqui só de telespec. a Cleve Machado. Hoje não, hoje não. Hoje sim, hoje sim. Cleve Machado, o... só <laughs> a pérola. <laughs> Ai, epa, freio, freio, freio tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô dentro e aí, vamos trancar? Não, né? Obrigado. Ah, não cego, não cego. Ah, ele vai entrar aqui? E eu fui junto. Na verdade, não. Não tenho que entrar ali. É para pavimentar. Eita, impacto! Tchau, tchau, Ah, um buraquinho aqui no meio. A cidade tá tranquila hoje. Sem muita emoção tá ficando velho? Opa! Ô Salvador, você já foi mais emocionante? o outro. É uma pop. Eita, deu merda, deu merda. Deu não, dá bem. Ah, vocês vão entrar aqui, é? Bom, então deixa eu... Deixa eu cortar por cá. licença, voyage. Cara, nesse sábado, esse último sábado eu fui um camarada meu uma festa. Estava tá pensando que era na altura paralela, né? Como havia me dito. Não, era lá perto da linha, lá na linha verde. Já perto do pedágio, muito longe. Resumindo para quem não conhece Salvador, muito longe. Ok, sou de menos. Isso me assusta. Enquanto houver posto de gasolina, a salvação. Mas, cara, eu não sabia, era uma rave. Eu achava que era um, um, uma festa normal. Mas, ah, ele sei lá, depois que era open bar, eu, opa, beleza, open bar. Vamos beber. Ah, depois fiquei sabendo que o open bar era só até as nove, né? Tranquilo. Isso é besteira. Cinco copos de cerveja eu tô bebo. Não literalmente bebo, mas já tô. Já é suficiente para me deixar satisfeito. E aí, cara, chegando lá, eu fiquei perplexo, perplexo com a faixa etária Já vi a hora de, sei lá, velho, de começar a tocar música eletrônica com, com funk da galinha pintadinha, alguma coisa assim. Porque eram muito jovens, muito jovens, muito jovens. Eu, eu dava ali uma faixa etária de. Uma variante assim de 15 a. Filho da puta, velho. Canto, meu tio. Então, uma faixa etária de 15 a 19, 20. também não é lá uma criancinha, não, 20, mas porra, velho. Era predominante, predominante mesmo. Eu achei que a festa iria mais. as pessoas mais responsáveis, mais maduras. Todo mundo fumando, um fedor desgraçado de, de cigarro. Valeu, carro pra caralho, velho. porra, menino, tudo fraco, velho. Bebi um pouquinho e você já via todo mundo já riado. Porra, que juventude doente. Porra, que. Ah, virou! Tá uma onda isso aqui, <laughs> Assim, vocês podem conferir nos vídeos que toda vez que a gente passa por aqui, tá diferente. Aquele trecho tá diferente. onda. Então, voltando para os jovens da rave. Velho, se aquele é o futuro do Brasil, eu tá tô na merda, velho. É melhor fazer minha porra sozinho. Ei, um menino aqui do lado. Porra, sério. Cocinha. Esperto. Presta atenção, presta atenção. gosto de reggae, gosto de festa, mas porra, eu gosto de público mais, mais adulto. Pô, esse maluco tá me limitando. Vou cortar logo ele. Aqui, velho, é que tem tanto peito pra puxar acelerador, então galerinha, hoje o trânsito tá tranquilo. Eu fico chateado, fico chateado. A gente não fez nada interessante. <laughs> Porra, essa assustou mesmo. Mas é isso aí. Boa noite para vocês. Quem gostou aí dá um joinha no vídeo. Quem quiser compartilhar, compartilha quiser assinar o canal, assina. Sempre é bom aqui ver uns updates. Nossa, esse cara? Vou passar. Tem cinco. Olha o pé tá no chão, Ah, eu encerrei, eu disse que encerrar o vídeo. Eu tenho, eu tenho que encerrar o vídeo. No próximo, na, na, na sem assim. Então é isso aí, galera. beijo pra vocês, boa noite, tchau. Até o próximo vídeo.